Si me quieres de verdad, baby, deja de engañarte. Sé que me estás observando y no te atreves a buscarme. Si me quieres de verdad, sabes dónde encontrarme. Sé que me estás mirando y solo tienes que llamar. Tú me quieres de verdad, baby, deja de engañarte. Sé que me estás observando y no te atreves a buscarme. Si me quieres de verdad.